せーのさあ始まりました少量チャンネル須田ですりょうです少量です今日なんですけども一万円企画よしじゃあ食べよううん通話も好きなやつ頼んでてで俺らは一万円を2人でねうんまず飲み物どうする飲み物ねノンアルコールもあるよノンアルコールビールあノンアルコールいいねあ俺ノンアルコールビールでしょ僕もそうしようかなごめんごめん

<laughs> そういうなんでそうなんだけど今回は企画だからあそうなんだちゃんとさ達成することがもうあそうかそうかそうかじゃあ肩ロース塩タレどっちタレかなタレ牛カルビもうんスーは食べるタレタレいいタレうん牛タンがいいな何でも食べてあはいはい きましじゃあとりあえずこれ乾杯しよう乾杯乾杯あ美味しい美味しいうん冷えとけかな終了最近どうなのすーちゃん何が プライベート充実してる <laughs> 充実はしてないなんかあったね充実はしてないな休みの日何してる休みはもゲームか、うん、基本も外出ないからねああまあそうよね、飯田小焼きのカルンダーエビもああでも安いね、うん、いやめっちゃお腹いっぱいになるって本当に、まあ、最近の俺のお腹いっぱいにすぐなるふうに知らないでしょ <laughs> 知らない ありがとうございますいっぱい来ましたよいや来たね来ましたね食べようお腹すいた、うん、どうぞじゃあいただきますいただきます食えるかいや頑張ってめっちゃ多いんだけどどうしようせいちゃんの分もや焼い Thank you, thank you 今は 4120円、うん、これねだいぶちょっと厳しいこれつーちゃんが頼んだ分は入れてないからはい、うん、多分これご飯とか食べたらマジですもう秒で死ぬ気がするね食べるこれあれだけ持ってきてくれるかな俺ももらおうかなもう一個しょうちゃんもまだいらないうんうん、これ290円あいいね、うん、いい感じで焼けているうん うんあもうそのいいんでねえかいあいいかも、うん、食べよう食べよう食べよう食べますいただきますいただきますはいうんうまい何焼くもう早速ホルモンじゃん。えはい違ういやいいよいいよ好きなんだ焼いて すげえもやし食うじゃんもやしおいしいなんでさこんな大食い企画をやってる時にさ、もやしをめっちゃ <laughs> ちゃんと野菜最初から食べるっていう 言うよね、大事大事だけどじゃ <laughs> ないでしょ、うん、もやしもよことはもかなもやしください知らないからねそれでお腹いっぱいになったえ嘘食べる食べる食べるようんうまうんうまやろっかいやいいよいいよ食べて食べて 俺はもう翔ちゃんに食べさせて俺はちょうどよく食べる作品だ <laughs> 出ました出ましたよ皆さんそういうやつですよこつこんな安いんだねやこんな安いと思わなかったなんかもっとするんだ、うん、初めてだもんね初めてくれたそう、うん、安いってありがとう、うん、確かに、うん、こっちの方でももらおう生 いや、びっくりするくらい、ちょっと冷めかった。どういうね。うん、あ、い。女の子って、こういう時、何話してんだろうね。えー、お酒飲まなくても喋れてるじゃん、女の子。あ、神とかでね。あそんなに話すことあるみたいな。日々の。話 <laughs> そんなに話せなくない男は多分そんな話せない人が多いと思うよ、うんうんうん、ご飯とかさなんか食べたりとかはさ、まださね みんなでできたりするけどさ、もうコーヒー一杯で何時間もちょっと厳しいよね、そうだよだからさ夜デートとかするやん、で居酒屋とか行ってさ、まあ、飲むから喋るやん、でさ次お昼間のデートとかでさ会った時にさ喋、らんやんこっちが、そういう時になんかやっぱ言われる時あるあ本当に楽しくないのとかああいつももっと喋るのにねみたいなさそりゃそうやろ そうだよねやっぱ男は食べたいよね、うん、じゃあお酒くださいって思うよね、うん、ちょっとでもお酒が入るとさめっちゃ喋るようになるじゃんうちらもやしうまいそれしか言ってなくないめっちゃ美味しいよ豆もやしうまいよ美味しいうんじゃあ取ってねうん取ってよあそうだ俺も3時にいったるわうん カフェ行こうなんてない最近ないかも元からないどっかブラブラしてさちょっとコーヒー飲もうとかもないたまにはあるけど、うん、それよりかもう家帰ろうかみたいな一回カード買って帰ろうみたいなそこに今行かないうさそれが多いね多分ねどっちかにね美味しい全然食える本当たくさん食べてねうんスープとかもなんかあいいねスープもうん本当美味しい あとじゃあどうしようかなえ俺もちょっとご飯系食べようかなスープはユッケジャンスープとかあるよあスープがいいユッケジャンクッパとかもあるよあクッパはいいなクッパはいいなクッパの方がえー、えー、どうしようどうどうしようスープだけにしとくああそれかもうスープとライスですいやいやいやいやいやスープスープスープユッケジャンがいい、うん、あんなスープってやつうん しどうも中はまだ大丈夫まだ大丈夫、うん、急にそうそうこういうのは大体ね、急にお腹パッタ持ってきた。早くない？なんで？そう急に来たよ。あ、 やばいねスープそれねだいぶ大きいよ五センチやうん、まだまだかあそんな感じね高いめっちゃ硬そういいカチカチなやつがうんアイス美味しいもうこれ言ってアイスうん うん、油っこいやつは結構中にはまる美味しいけどね、うん、そんな食べられなくなってからあとあれ約4000円分と思ってる時間との勝負もあるそうね7時半とかそうだそうなの今 えー、と6時45分で、うん、7時半ラストオーダーだからちょっと急がない方いかもねエビは知らんエビね食べたいんだけどうん腹を向かないといけないっていうのがねあああ面倒くさいよねうんじゃあイカにしたらイカねちょっと魚介行こううんあ美味しいうまいイカめっちゃ美味しいやばい うまっえー、美味しすぎる669じゃんあ意外にいってないうん意外にいってない、あ、ヤングコーンあるよあ、いいね、ヤングコーン食べヤングコーンスープだったらいける説うんえ、クッパ食べちゃおうかなどうしよう米入ってるよねうん、入ってるよどうしようかな ごめんえでも稼げるよ稼げるよね、うん、いや食べます焼きジャンクッパを今7360円でしょ、うん、えしょぼくないここの文系ちょっと微妙なラインだね、ねうん、じゃあ俺さっきら冷麺頼む冷麺えいや食べれないでしょ食べれるそれかもう最後にさその和牛カルビをさもう一発頼めばさもうあと1000円くらいになる ビールあったらねすぐ行けんだけどエリンギバターってうんうまいうんしいうんチョコアイスにますありがとうございます全部その形なんだねなんかねねそうそうそうそうそう硬い ほら。あ。ゴールが見えてきたね。もうもうもうもうすぐじゃん。うん。ここで稼いでるけど、まだてないから。美味しそう。食べれるんだから。え、食べようかな。明太ポテトサラダ。ユッケジャンそうなん。全然いけるけえ結局イカみたいなの食べたのえっとねイイダコみたいな アイスうまこの時間でちょっと落ち着いちゃうからねこれ冷麺絶対食べないいいよ別に協力し合えいなんでそこ張り合うんだ2人でゴールどうするのいや俺はもう食べないよじゃないよ食べる俺もユッケジンスープ飲まないめっちゃ食える 明太ポテサラのチータあせせりでかでかいねおえ2って今体重何キロなの今6 4すごいねあ痩せてんね痩せてるよ普通な普通なんじゃない痩せてはないと思うないやでもちょうどいいよね170後半で60、うんうんうん、そうちょうどいいないいの羨ましいも60代になりたいな うんあそうかそれ用のなんかどんぐらいぶりまあ1週間ぶりぐらいかお米がそうね食べてないもんねうん美味しいいや美味しいよね米は なんかもうさオートミールとか食ってるんだけどさやっぱさ、えー、そうそう絶対飽きちゃうじゃん飽きるしやっぱりお米にかお米に変えられないよねやっぱりちょっと焼肉丼にしようかなあいいんじゃんねあもうテサラがいるあいいよ食べちゃって食べれるからったあ柚子胡椒つけて食べたら美味しい これで410円とかだからさ、うん、310円だっけ安い安いよそうだよねあペペでうまっうん、うん、3 0円あもういけるよいけるんじゃない、うん、あと食べてしまえば、うん、あとユッケジャンと冷円ぐらい あとカルビそうだ、ね、カルビあそっかあのあれいいいいあるね2杯目 <laughs> なかなかいないでしょう <laughs> 俺だと思う <laughs> 頼まれたらお店の人だったらねってんだけどあ美味しいご飯入れて食べたら本当美味しいそうなんでも焼肉あそうご飯にしたくてさあそういうことで待ってんのねなるほどねいい 焼肉ご飯ってああそうかお肉がまだ来るのかそうそうそうじゃあ最後にシューアイスとウーロン茶頼みますはいはいそしたら待っていくらいくらあイエーイまあいった痛いったまあ食たらね食べれる食べれる見えるかな見えないかなしたね冷麺がね冷麺 思ったより量が多いんでしかもさなんかちょっとこのこんにゃく麺っぽいやつがさうんなんかたまりそうじゃん重たいやつおいしい、うんあでも翔ちゃんすごいうん、うん でも家も食べる1個食べない一気に辛くなったよし俺はとりあえず冷麺を大丈夫、はい、クッパはちょっとアイスつてから食べれる気がする、うん うんすごいアイス食ってゆきちゃん飲んでアイス冷たいから雪雪じゃんあったかいからいやー美て結構いってるねうん うん、ほらほらすごい去年うんなくった久しぶりに玉食ったあうわあらおおあ ゲームする歌おうかうんうんおすごいじゃんあとはシューマイスだけ頑張れ持って帰ってなかなったれねなあなあ俺はコメントで買ってシューアイス1個持って帰ってましたええー、じゃ半分ずつしよう最後の中にうん こんなにい持たれるの久しぶり本当油も最初にいっぱいいったしねそうよ、ね、あれがえー、俺歩けないかもしれないえじゃあ俺これ食べようか食べれるあいけるこれい <laughs> ちなみに値段 にせよかなうん、俺がプラス2のやつをお値段入れて、うん、こちら合計がいかな1万3050円でしたおおじゃあ3000円ぐらいかこれそうね、うん、ラストいきますはい終わり <laughs> ひょにょ ね大食いの人すごいねいやだってさ多分それでも普通なの全然余裕でしょ余裕余裕だよね多分、ね、多分お腹すいたっていうかねいやもう悔しいななんか信じられないいやもう食い切ったから別に悔しさとかないんだけどさこれでお腹がいっぱいになって自分が悔しいああなるよなるなるそれは普通なんだってあれこれ鈴ーちゃんも全部飲みきらないから 忘れてたねアウトになるとかやったなんだよ忘れてないしアウト <laughs> よしかなうんつまようじってないね